тамошобинони азиз мавзӯи имрӯзаи барномаи офтоби меҳрубонӣ чунин унвон гирифтааст чӣ тавр дар худ бовариро тарбия намоем коршинос дар барномаи имрӯзаи мо доктори илмҳои психологӣ иқтисодӣ профессори бизнес ва маркетинг устод саидмурод раҷабович давлатов хушомадед ба барномаи имрӯзаи мо зиёда аз 700 ҳазор одам дар сои мана гузаштагиаст дар 18 сол 168 предпринимател ҳозима индивидуално дарс дода истодем ҳамно индивидуално ба мехонад ман ҳамин мунра хонам ки гуфтед ки ҳозима ҳамин одам дарс ба индивидуално мехонад ман хеле миннат дорам ки имрӯз ин одам ҳамин ҷиба ҳастанд шогирдҳои беҳтарин дорам бовар кунед аз тамом аз ҳар тарафҳои давлатҳои дунё анакун чӣ гуфтин ин гап ба ман вақте ки одам қарз ба фуромад якумин коре ки вай бояд фаҳмад чи ай вақте ки қарз ба мефуред ҳамин майни сари шумо уже скорост мишлени дига хела уже мишлени должника пайдо мешавад мишлени даҷника пайдо шава чаме ки уже сару ҳисобтон гум мешад намедонед чӣ хел кор кунам далги начинед давид морально и придётся работать под давлением одамое ки шумо бовар мекунад бовариш кам мешад возможностиатон кам шудан мегирад ин одам бовар мекард бортон медод наметиҳад банк бовар карда пултон медод наметиҳад ҳар рӯз телефон мекунад банк пулашона биёред агар нигоҳ кунед я аз ҳар тарафа пастаршек бортон наметиҳад клиент ба уже ва пули остатка додан наметояд ана ҳамон момент ин як моменте ҳаст ки ана ҳамон момент ба ҳаёт давид кардан мегирад шумо маҷбур мекунад ҳаёт ана ҳамон вақт ба ягона коре ки шумо сипасад мекунад чӣ хел приключат кардани сазнание ҳамин майни саратона чӣ хел чи баки шумо дига кори дига кардан наметавед касе ки қарз ба фурмодагиа ман гуфтанам ки ягона коре ки бояд кунад вай бояд ки изменит кунад мышлени должника чи баки ранги вируса чӣ хеле ки ҳамин инфексияи ку ҳамин хел тез пахш карда мерад ки одам фикрони одам кунд мешавад ана мехел медонед мехоҳӣ кор кунам чӣ коре ки кунӣ нови қарзи нав ба ме биёрад ҳамин чӣ коре бе ки даст мезанад ки одаме ки қарзаш муштани дажне ки пайдо шуд ин кор мекунам мегӯд мегӯд ки корам наста мешад ки бо қарз ба мефурад ман мисол мебарам ҳаёти худам ман пул надоштам кор кардам дар кор пули мардума додан дар кор барои кор кардан бо пул дар кор аяд анакун пештатар ман беҳад удачни бача будам да чӣ коре ки мегам корам меш мебиём рафиқам мегум гӯш кун я разработаю бизнес проект разработаю бизнес проект мебиём ва мегум вот бизнес план ман ҳамин кора кардам дар кор ман ба пулам нест неки дусад ҳазор доллар пул дар кор пул дорӣ ё не рафиқом ва мегӯд панҷо на панҷо сад ҳазор ту мемонӣ сад ҳазор ман вай сад ҳазор мемонад неки ман сад ҳазор надорам во мерам рафиқи сеюмам ба мегӯм гӯш кун <laughs> ман пул надорам ман ин панҷо фоиз ина вай рафиқо мекунад агар ту хоҳӣ ҳамроҳша ман ба ин бисту панҷ вазашати ҳафтоду панҷ сол иниш ту бошад ха як кор кардан дар коркохе бизнес план сохтам сет химчистка сохтам ман итоги нови далгӣ ниго кунеда сета химчистка сохтам алматуба бо қарзҳои нав пайдо шуд бо қарз анакун кор намерад чибаки майни сари одам мишлени должника вай дига чиз дига наметавонад чӣ коре ки кунад нови далгӣ пайдо мешавад типографияман кушодам алматуба то же самое шуд детская клиника кушодама карагандаба то же самое шуд се ма чор ма мегузарад панҷ ма бизнес намерад мешикана ҳама нове далги нове далги ҷамъ шудан мегирад фаҳмиданед одам одаме ки қарз ба фурмадагия ман ҳами одаме ки одаме ки тоза аст ку як маслиҳат дорам ягон вақт бизнес накунед одамо ки қарздорай чибаки карди нигоҳ кунед ҳамун проблемаҳои вай проблемаҳои ту мешавад он заражает твое сознание. Тебе придется с ним общаться. Твой мысль, твой мыслительный процесс станет таким. аста аста аста ту худ адаму хашуда мемуни. барамун ягон вақт одама қазо қати бизнес накунет. накунед ва маслиҳати медодагӣ мамина Вай, одамае ки мышленаш должны кунад ва ё ҳамон сознанаш ҳамехела ки мам уже разными причинами задержка шудан мегирад шумо қати авай корасар кардеть? уже коришон разне причинам задержка шуда мегирам майна ҳамчун олим гуфтанам ҳамчун учёне ки ин чиза баъд изучат кардам баъд як сенздаҳта бизнес попитатся кардам созам ягонташ нашуд байни ду сол ду ним сол се сол дилмонда дилхунук нашуд ана ана ҳамона нигоҳ кунед акун илоҷи дига нест ин одам гуфтан ку тарс шумо ягон вақт ҳаётум ба шудаги аст ки а пуштун завами ганялся зла собака ҳаётум ба буд мегия а пуштатун ягон саги ҳамин ганда давад вақте ки саги ганда дунту медавад ку хоҳед нахоҳед медавед пешпеш шумо намегӯед ки ман давидан наметавом қарзо аппуш маҷбур мекунад нигоҳ кунед дуним миллион пашти қарзи манай дуним миллион мисол ҳозир шумо хоҳед мехоҳед пул кор хоед не хунату меред ба ҳозир зиндагӣ мекунед ман маҷбурам ки тиамин чиза як вақт ман омадаму фикр кардам ки худкушӣ кардан дар кор манам хел фикр доштам сарам чи баке майни сартон як маддум мешад ки банд мешад намедонед чикор кунед рагон мезанед касе ки бовараш мекард шумо бовар намекунад манам гуфтам ки худкушӣ мекунам бамто биём нигоҳ кунам духтарчам гашта бамто фикр карда буромадам ки агар ман мурам ҳамин қарсо ино ба мебиёд ҳамонғал фаҳмидам ки даже умират невыгодно во мегӯм ки ҳамин он дунёба бо қарздорова бо ганда будаст мегӯн ҳамин қуръону дигар ҷо навистаги ки қарздор азоби ҳамин ин дунё бо азобаш бо онҷоба бо сахттар будааст ман маҷбур будам ки все равно должен зарабатывать миллионы байни чорним сол чор сол ҳашт мо будам ман ҳаме ҳаме қарза додам бе як так сума пул кор кардам бе бизнес бе ҳиче барои ҳамн вақте ки одам қарз мемехӯрад ва ягона коре ки бояд кунад <laughs> ман чӣ кор кардам медонӣ чӣ кор кардам а як рафиқам панҷоҳ ҳазор евра қарз кардаму рафтам хондам панҷоҳ ҳазор евра даҳрӯза дарс ба якумин коре ки ман кардам дигаягон дига қарзҳо манам маҷбур кард илоҷ надоштам ман بعد من تلفن کردم رفیقم گفتم گوش کن یک بار دیگه منو ویلچت کن التماس یک تا رفیق نزدیک ماست یه بار گفت که بچه اصلا با قضا با گفت چیکار کنم گفتم من با 50000 پول در کن چی با گفت گفتم что с тобой у тебя что так много денег я говорю, мне, мне нужно, понимаешь, проблема и головы. Так не бывает, что все люди плохие. Так не бывает, все бизнесы плохие. не Гостиничный бизнес выгодный бизнес – я в нем потерял 260 тысяч долларов. Типография – выгодный бизнес, я в нем потерял 37 тысяч долларов. Детская клиника – выгодный бизнес, я в нем потерял 147 тысяч долларов. نگاه کنید دیگه ما همین چی بیزنس به که دست میزنم 13 تا بیزنس به دست زدم همش بانکرات شد چرا که همین وقتی که شما کار вам придется принимать решения. От решений, которые вы принимаете, от этого зависит результат. Чем больше принимаете правильные решения, тем быстрее приближаетесь к цели, Чем больше принимаете ошибочные решения, вы отодвигаетесь назад. А Хамо карз бамифрорад одама неправильное решение. А кон результат решения был правильный, неправильный, и то есть является показателем долги, ее доход, ее прибыль, ее активы, ее повышение. Она меняет. Потому она а кто принимает решение? Вы принимаете решение. Ваши кресла не принимают. Ваши телефон не принимает. Ваш диван дома не принимает. Ваш крутой платье не принимает. Ваша крутая свадьба не принимает решение. Принимает решение мозги. ман фаҳмидам ки ман қарз ба фурӯмода шеменки, сабабаш ин ки ҳамун моделае ку манамун инструмент ҳамун мотор он сам с дефектом черт побери ҳамин худаш дефект қатъе чибаки намемонад мана фикр кардан барафтам хондам 50000 евро дода дар рӯз даст гирифтанд ва ягон буҳрони молиявӣ бар шумо таъсир накард ки инқадар имрӯз муваффақ ҳастед шахси пешсаф ҳастеданакун чихел манам азоб дорам ман проблем надорам не манам проблем бисёре не ки ман медонам ки дар дунё дар дунё неодачи не существует чӣ ки ҳамун чи ман фаҳмидам ҳамин ҳамо аз сарам гузаштагӣ чӣ ман фаҳмидам ки главне не остановиться главне нелзя останавливаться ҳамин об ба афтедага об ба همین دستتون پرتیت غرق میشه اقلا شویلیت سکونید غرق نمیشه سال کما کک دستو پوز دادن در کو یگون وقت آدم پروگرام نمیکند اگر که پروستو سال همه انالیز کرده خطایش انالیز کرده حرکت پیش بکردن گره پیش بکردن گره وای خ... همون قرض به فرمادگی آدم از کو همون آدم قرض به فرمادگی میگم که قندش زند ман ба қарз ба фурмодагиҳом ин ҳидояти парвардигор буд ман ба наказанӣ не акум ман ин чиза мефаҳмам اینو نگاه کنید نه قرض با فرمودن من این یک هدایت یک غمخوری پروردگار اگر که من قرض بنیم فرومدم علم امروزی من من به پیدا نمیشد امروز سیمای مستقل یکم برای همه شما دوستان عزیز یک امکانیت خیلی خوب رو فراهم آورده است رایگان است مرحمت استفاده برید سوال دهید معماهای خود را پرسیده من میخوام فکرمو تمام کنم همون خب، بچه که قرض با فرمودن یکو من گفته نیم просто продолжай просто ником случае не слушай онҷиба модар ту мегӯ ки ту чӣ ко кардӣ ако ту мегӯ ту чӣ номаъқул кардӣ хеш ту мегӯ ту ҳамин хедад одамое пайдо меша мегӯ ки ту а худ рафтагӣ будӣ одамое пайдо меша ки с тобой так должно было случиться самое главное не сдаваться ҳамун ҳамун муддат ба ин як муддати беҳтарине просто продолжат кун илм омӯз илм омӯз ки ҳамин мишлени должника дигар кунад одам мишлени все ҳамин чизе ки дига шуд нигоҳ кунед а ҳама одамои пулдортарини дунё бисёраш қарзба буд мисол основатель валмарт валмарт калонтарин сет магазини дунё ай ман рӯз америкаа будам рафтам специально магазин чӣ ман бисёр хондагиам истори чӣ хел сохтагӣ чӣ хел стратегия кардаги медони як сола обороти валмарт чӣ қай 468 миллиард доллар ин қариб ки буҷети тоҷикистон чанд буда ввп тоҷикистон 5 миллиард или 6 миллиард? همین 6 میلیارد ده خیلی 10 میلیارد ها قریب 8 میلیارد انا کو حساب کنید 460 چند میلیارد شما حساب کنید چند برابر زیاد انا می آدم 22 سال قرض بود دخترش پرسیدن که همین اخ کودکی چی در خاطر تو موندگی گفت که единственная вещь, которую я точно помню, утром, обед, вечером родители говорили о долгах. ویس کودکیش به همین خاطرش به یار کمون دگه نه بازیچه نه دیگه چی همیشه چی زاتو این مردا ساکه میلیارد میلیارد ادم با یورد ماشه اما آدمی که قرضدار شده گه کو ما میگیمش که رو هفته ده نشه علم قرضدار شده نه چی نشونه است که استراتیجی نه تو بود پلان نه بود علم نرسید. این نشونه اون نیست که خودت نقزت کرده نه این نشونه که پروردگار میخواد که به زکالیات ин ҳидояти парвардигор аст ту ба рӯҳафтода нашав қадам зан пеш ба бо қадам зан боварӣ аз худо нест накун чӣба ки худованд санҷиш мекунад ҳамин манаи тиллоя ки одамо даст мегирад ку тилло дастатума тилло аст медонам тилло ма битин ман чӣ мегум <laughs> як чӣ мегум маля мана ина шумо дорогая мегӯна дорогая но люди носит на руках мегӯкунед дорогой дорогая агар ки инсон хоҳад ки дорогой шад одами азиз шад ки як кас ҳурматаш кунаду рӯи даст гардонадаш ҳамин бояд ки ар роҳи ҳамин тилло гузаштагии одам бояд гузарад тилло аввал оташ мемефурод проходит через агон баъд байни молот накавалне мемефтад чи гум оҳангархона аз дидагими байни ҳамин малатоку вай бада оҳани так чи мегум вай тоҷикш ба так вай мемона мезанад ку вай чӣ кор мекунад тилло қатӣ мезананаш мезананаш мезананаш мезанад бо шлифват мекунад бо мезанад бо шлиф мумкин ки ҳазор бор малатоқ хӯрад баъд тилло мешаду баъд дарагасенес мешаду баъд одамо дасташ қатъи гирифта мегардад агар ки хоҳед ки шумо ҳурмат кунад одамо рӯй даст гардонанд ҳамин ибрата а ҳамин тилло гиред ҳама одаме ки қаздор шудагааст ман мегумаш ки китоби мана духовне закони ба гаста ёфта хонад китоби ман баъд китоби ман аз вай как избавитьса от долги или как туда не попасть як савол ҳозир шумо гуфтед